Сюда приезжают неоднократно международные организации. Был представитель ООН, Международная организация э, по миграции, врачи без, без границ. Они чаще всего с нами не общаются. Какая-то помощь от них, диалог с ними есть. Они приезжают, смотрят, фотографируются и Только уезжают. Я же сказал, они приезжают для того, чтобы вам три слова брякнуть. И для того, чтобы походить и пропиариться. Вы имеете в виду, что они получают месячную зарплату столько, сколько мы все с вами, и я в том числе, не получаем за месяц. Какие с ними могут быть разговоры, переговоры? Это люди пустые, те, кто платит им зарплату, а в основном там американцы, европейцы и прочее, они музыку заказывают. Ну и что вам для информации? Это вчера мы перехватили сообщение – значит, э, рекомендация всем западным политикам не общаться с журналистами, особенно белорусскими и российскими. Потому что они, когда сюда приезжают, вы за ними э, бегаете, скажите это, скажите то. Они в дикую ситуацию попадают и не знают, что делать. Им категорически запрещено с вами общаться. Вот почему они два дня бегают от вас. Им дана команда не подходить к белорусским журналистам, а если они к вам, то вы убегаете как можно быстрее и дальше.